Այս բարադրությամբ 15 հոգի գտնվում են ընդունման կետում, մնացածը սպասում են հերթականության, որպեսզի գրանցվեն։ Ողջույն տալ։ Ոնց է։ Դրամադրությունը։ Բոլորինը։ Կեցեք։ Հանել ուրախ ժամանակ կարծում եմ մոտիկանում եք ինձ, ասում եք ձեր հայրահանստանն է կենտրոնական պրոդուկտը։ Հայրահան։ Հովանես։ Բարի ծառայություն։ Դեք որտեղից են։ Արմավանից։ Արմավանից։ Այրամանոտ Պարից առացում։ Այվազյան Վազգեն։ Ես եմ։